Bueno, arratzadeon, e, eh, Bilboko udalaren izinean e, eh, ongi eta gure eskerri beroenak e, eh, mehin egotan atik e, gabela izinean omenez. Neuke eta harri buritik e, poema oso labur bat irakurriko dizu. Esan dute hau poesia ez dela, baina nik esan diet poesia main bat dela. Esan behar da, bizkaitarra hau dela eta, hasieran pentsatu genuen bizkaiko idazleak e, eh, konbiratzea, baina gogoan hartu genituen e, Gabrielen e, beraren hitzak ez da. Eta pentsatu genuen bizkaita, kasu honetan, Euskal Herri osoa dela, beraz. Zerua goian talurra behar, hori zan ene ondasuna horrero jaio banintzan bere, ena senyore sordura. Eskendu iako gorpuz fuerte bat, sufri duten ekiana. Eta ezer barik, eskatu barik, harima bat bedetuna. Egon du nintzan orduduseak Euskal Libruen gainean, izakerea, berbakuntzea, geureak estudietan. Eskribidurik egoan dana, legiru eban artean. Hene sartu agoa mingotxau, Euskaldun lagun artean. Neure fede sendoa neutzan ofrezi du. Penak eta gloriak eiteko partidu. Obra miragarria guran eban sortu, Euskaldun jenteari lurra makinatu. Euskal Herri maitea bolatokia zan, eta neure fedea posturak zidea. Gizon handi guztiak amaitu dira ala, itoten dire berakatz sopetan. Nireta arri barriak ez dazko ardirik, ez da guzti hotzak berorik. Ez da ongo bizkaia maitia, inoz penadu bagarik. Hala nire txue, arri perlea, nobia neudea, bihotzeko kuskea, melitzu maitea. Nonda zure lebea, jakaridadea, eukizu piedadea, egin mesedea. Guraso biak jaio jatzu zan lehongo horreinu sarrea, eta etzen duan euskera zeitzen, eta ikasi txikiren kora. Dinutzu dana, estosulako entendietan hartian. Lastima handia egin jatana, animearen barruan. Melutxu basortoko, piko meladua, mesperu ustel kosoa, zagarrestitxua, laster izango zaraz, neugaz eskondua, nore bizilekua ez da komentua. Neu kartu neban txiki denporan euskararen gauzia. Euskaldunutza izango zala hartuko neban Andrea. Bere sanetan san korriduko garbia gure errazea. Mutil txikerra izan daretik bastante zentu gabea. Nire apelliduak ninduen arrotu, arezti segurola, horrek azitutu. Gizonen tonteriak nira itxu da ditu, baina apeli duenak guztiak bentsik. Hemengo jente gaztea dela baso amorratua. Badaki tonto ez daukasuna, ez elan bere astua. Ez alde askotan dala apizkine hori tontua. Enoik esango izan nintzela, egun aritan listua denbora eder batenaz udagoienean, urbira gitoi esan urriko ostean. Kotxea jente aleiaz beterik egoan, baina lukoan intzan nif bakardadean. Hapadu gura dutxu, gomabi bertxotan, zelan bizi garen gaur Euskal Herria. Erdadunak paradu dira zure artea. Jangoikoak ez daki, noiz joango dira. Erderazko liburu bat dira oskue sarri, zelan den Euskaldunen herria euskari. Euskera ez dakien belarri motzari, erdeduna dalako, Gustatzen dago hori. bandera duen mutilak, asko astuertu nago. Abertzalekeriak guzti zitsutu dago. Esteban aitortuten eri bidibi hau, gauzak atxasan ura bihurtuten ardau. Bernardo de Txepare, abade prestuak, eskribidu ebasan lelengo puntuak, munduan gareala txipresia duak, baina alan bere gara nahiko koitatuak. Honek dira bertsoak, Juan Horma Aurtengo urri bietan, neutxasanak jarri. Erantzuna emoteko, non naukan badaki, bere zerbitzaria Gabriela esti. Gaztelu bapako autorre fuerteak lurrera jauzi zirenean, Nebelezgeria zaratea daz, deongaro apontuietan. Zeru gorena horretunikan, ekatz amorratuetan, zelango negar malko mingo txak, begio guzti edesan. Utzik gerritu nintzen munduan errege, eneunkala batuan ezkarik pape, zelan elai-elaia galtzaletan dibre, Afrikaran zadoian usoa legetxe honek bihurtzen dut bertso tristeo, abendu honetan errotan neskabatek aditu itzazan Gabriel Aristini, ulertu bat neskari galantenak Amelia Esteban. Thank you. el más cruel, Arthur viene en mehatxuz Era cuchinien, me achus u itz sakarrak, zitzaizkinan irten. Espantuarekin, zinguitxu lotxatiek, otxoaren larruz zebiltzan pasatiek, alde guztietarik, eskapatu ziren zein dira arestiren makila, ukabila eta hitz sakarra. Zein dira eskapatu ziren zinutxo asatiak. Zein da neginiko gogo eta eroak. Animalia ederra izonak abatua. Lurreko diabe daztana zeruen baitanua jangurko boteretsuak ez guzti egitatua. Ez izenik ere, mendietan izela, erantzunik egunari egiten dugu nera. Herririk herrik izan tristuraz eta bakal. Gatazka amorratua, burbukaldi ertsia, guztina iaren kontra gebi izan izakia. Iluntzeko herri gubik, zen bizia. ariztia, orain hemen nago, ere latz honetan, nire gurariak talturik lur hauetan. Arbola adargabeen pare naiz orain, landare zekenak baita duzka ere erratzak arean, aitzetan kalamuak, nire badago, mirare, mirari bat duzai. Ez da egun, egun, odei bat ere denbora zikuak garantzen ditu bere ordu miragatiak sekula batean. Zerura begira egoten naiz luzaro, izarren esnetik edaten dut oparo, baina egarri bizia daukat bihotzea. Azken ere muon, natzalako atinik ezur lekuetan ez daukat zeregitik, eta iruten dut astiro itogin sikua. Mendik egunotan doakidan bihotzak entzun ez delako ur hotza, akur bat guzti dezan lurreko kolkua. Ez dut gau ezer ez dut horren beharrik, eta gau osoak egondu naiz itzarrik. Kandeletan ikusiz, eurien egalak. Barauetan ez dut oinazerik aurkitu, bakarrik egoteko asmotxo makalak eta logaleak benerikatu ditu. Gainerakoa da, alperikako gauza erdita eroriak, obietako lauzak, eta maitalearen gorputz usteldua. Ezpaitzek idaten benetan erantzuten, mugitu ezineko itxura hartu zuten, erio kendiaren mustot zimenduan. Hiltzen naizenean, egonen da nire lauzaren gainean eskirua. Hemen datza Gabriel Aresti segurola, goian bego. Pérez y marmolista, derio. Bizkaiko bibliotekan ere, egonen, da, deskomekatzen ezpanote, liburu bat, behar ez da seguru. Inor kletuko ez duena, bere zanarekin. Eta gizon batek esan egu kardan berak horatzen direnean, nire esaten zuen bezala nik ere, Andre bat etorriko zait done santuru oro loren koroa batekin. Jainkoak ez dezala nahi bilboko kareka bati, bere izenik eman dezaiotela. Ez du nahi izarki hori batek esan bezala, ni areste izan nahi, anaiaren koniata nagusiarekin baratuzu, nahi Batzuetan esan zaharak erratzen dira. Pentsatzen dut nire izena, nire izan dela, eta ez nahi zela ez da ezpada nire izena. Konkordia katetegiko tertulia. Tertulia horretan, Blas de Otelorekin batera nagusitzen Jose Maria Basanduak, bateste hiru poetaek. Gregorio San Juan, Vidal de Nicolás, Julio Fernández de Maruri, cuatro poetas de hoy, poema liburua, artita de Zuzuta. Izaurea, Gabriel Zelaya, que dintzu el, de Epilogoa, Blas de Otero. Ona, Gabriela Estirén, comentario. doble tal. Es decir, pues la pista llega a la mano de Dios, Mozio nahi ez du hitz egiten, gauzko lan poeta hauen poeta eta bakarrik haien euskal dintzat edo euskotan Jose Maria Basatua, euskotan izateko arrotazun, arrotazun adotta, eta hau gore txarriko personaz ez dut ezagutzen, baina haren euskotan dira unamun ogan eta opero gan dago eta batez ere morina gara. Amit izenea da, borrotoza arba dauka, borrotoa superstua. Basatua gora egon kola badaukan, baina bere familie zenitazuna hausak eta trentua izateko arrazen dut. Bilbon inkaturiko donostiara baleroso da, kastigatua eta unitua izanen estela ezagutak ematen duen baleroso da zuen Bandera gorriarekin zirteatuko hausakke hartu dut, baina klik da, fundamentu Nola da, pasatuaren poesia, garrata, hori, hau zidea, baina ez dakeguko. sentito. Divuruak sorpresa handi bat izan da, ergaldu poesia karen egiteko. Gaurko lau poeta hauek orain arte ezagunak izan dira ez da, ez da, Euskal mendietako lehendabiziko da zen labratu. Aurreneko nafar aritzaz zitzaizkion ebaki abeak. Kantabriako lurretik ateratako guztinaz egositako espainiako teilez eta badrailu ez zuten estatua etxe zaharra. Eterra. Finko Eta horrein, lur ikarra, ikarra batek, etxearen oinarriak eta giltzarriak dauden arroka astintzen du ikaragarekin. Etxeak lurrarekin berdin du nahi du. Nik, kapitain pilotu honek, enuen inoiz abandonatu, ondatzen zen onzia. Eta orain, etxe zarraren teilatuaren azpian iraunen dut. Latin txasora atenak nire etxea. Mendi artean ainguratu zen ontzi zaharra. Nafar aritza. Kantarrez teila euskal harria. Zure zurtan erredik hiltzen bana izan. Neure mendean, inorez da profeta bere mendean, berriz etorri naiz pentsamendura, eta Andre alabarik ez banu, pozik hilen nintzateke, ene esanak Euskal Herriak. Lamento por la prisión de Gabriel Moral Zavala. ¿Qué te habrán hecho? ¿Qué te habrán hecho, amigo mío, aquí, tras de los muros recios de esa cárcel? Sobre esa dura cuesta que subiste roto, que se levanta austeramente como un insulto. ¿Y qué te habrán hecho? Porque dicen, hablando están a voces, repiten, dicen, dicen y repiten. ¿Qué te habrán hecho cuando ni, ni pudiste hablar conmigo, recibir mis cuitas, dejarme gozar de tus palabras? Yo los miro, con sus bigotes negros y sus caras cetrinas, han pasado machacando la tierra con las botas, marcialmente marcando el paso van al sonar de trompetas y timbales por rendir culto a lo sagrado. Y miro al cielo para preguntar si es cierto que el Señor de los ejércitos los guía a nueva tierra prometida. Miro al cielo, interrogo, y no responde nadie. Di, ¿qué te habrán hecho? Pues no contestas, esos seres vacíos y sin alma despersonalizados en su ropa, carentes de familia y de ideales. ¿Qué te habrán hecho aquí, mi buen amigo? Pedro Alberdi me suena de escuela. Souvenir España, comenzamos el Solange, el de Creciado. Paula Virgo, de y Solac. era zuria zera mankizonak. Eta hau da bilo, esan zuen. Hau da bilkuraren museo, esan zen duen. Betut, esan duen, ez dakit. Ez nekien, eta zer, ez naiz dutzatzen. Zer beti gertu egonen da museo honetan izenez, Gaudorioz, Halako konteak eman zuen pintura hor, pilotuaren eta marineruaren izenak hilobi baten gainean ez daudenean. Zer da hori? Zinalako zenuten ere jotik. eskola, jesuitena. Ez, angoa, engurrezko batxeaek. Irritoak, esan nuen motzaturik. Urupian entzuten zen Grekoa Voy. Y aquí, este tema de ser solista, hau da Euskaldunaren bosa. Hemen, marginalde honetan, Don Mikel inguru honetan, ez, hemen, marginalde honetan, Don Mikel inguru honetan, Taylor Devane, Arabia Unita, Gazen. Devile principium melior fortuna sequatur, aif gota in my Barea gora bizia. Irrikitu guztitatik, ura sartzen zaiorontzia nola gobernatuko da. Gauez eta gurez, ordi dauen kapitainak nola lotatuko da zororik dagoen haize horratz batekin, nola aguantatuko ditu enbat, endebal eta kifar epeitza? <laughs> Nola eramanen ditut portu seguru batera karga persiatu hau, kristau errege batzurekin eskontzeko orienteko printzesa ikantzagarri hori. Euskaldunari gezurrik ez diotzan liburu batetik hartutako jakituri hau. Itxu eta mainu. Itxasorekatxuan dabien hau. Euskal Harria. Gure zuntuetan. Pilon pasietan dabil Gabriel Aresti. Zorotzako portuan hasi da, portuan aldarrikan. Handik erreka ondotik, ariatzeraino heldu da. Ariatza ondoan, bideragitako liburutegian, kartel bat ikusi da. Poesia astea Bilbon. Gabriel Aresti, berroketa amar idazle. Irakurri eta sartu ina. Sartu eta entzuten parau da. Baltzer jantzitan, andrasko bat irakurten. Ez dut uste hori poeta danik, dinotzo bere buruan. Zu Gabriel, zu poeta zara, horretkaren. Baina orain, ikuilari modura gogoratu gura zaitut. Maldan behera eta eskritarra urte berean, olerkaria izeneko ipuina argitaratu zen duen. Ipuineko olerkaria, lantegi bateko konturaria, egun urte bizi izan zen. Idatzi eta idatzi, aparteko gela baten gordetan ebasan liburuak. Adik eta ezeban baten lekurik topau bere azken liburua gordetako. Gehiegi idatzi dut. Hoiz esan eta bere bizitzako azken amar urteak ezabatzeari ekin entzan. Bat izan ezik, puntu guztizeak ezabatu egazan. Hauze bere obra osoaren laburpen modura aukeratu eban puntua. Gizakiaren gorputza nizkoa da. Hile eta gero, olerkari guztian lez, infernura joan zan. Eta hauze esan eutzan Eta bertzo hau idazten egun urte eman Hogei letra dukaz. Letra bakotxa irastea bost urte. Biztan da, zorakeri asko egin da bizitzan, eta atxikiken ezen duela kristau dutkina ikasi. Bestela, jakingo zenduan izakieren gorputza guztin dela. Horain, pospolo batek garrean erreko zara eternidade guztien. Amen. Inork badio, nire txeran ez dago baterik, beza bakea, tautzoko etxean, edo munduko bazterri azkenean. Baina etxean bakea, badu, ez bezala gerrerik inon bila, bakea eta etxea, gantuko behitu munduko bazterretan. Ari eta erritik. Poeman agertzen den, Josepe, Jose Azorien dira. atzo ezagutu nuen nire laguna. Zeruda pagatu nuen kotxea, oinatin bazkaldurik, arantzazukora. Bertan topatu nuen fraile burumotza. Atzo ezagutu nuen nire laguna. Aingeruen errenuan, ez dut nik ikusi polilito bat bezik. Arrila, edo nundikan harria, harrizko dorrea. Nundik etorria izan da argia, nire zedek argia. Josete maitea, esaitazu, prometi zaitazu egun batean, ez mu edo zure edo nire egunik azkenean. Esanen didazula arren, nork dakaren, labarren, Bertutea. dira. Josepe, bai, laugarren bertutea. Zerbaitean sinesteko, zerbaitetik igurik itzeko, zerbait maitatzeko borondatea. Borondatea, fede esperantza eta karitatearen ostean datorren laugarren bertutea. Eikoa, jaio da, otxalko eman. Gizonaren bihotzeko bide biurriak nolako dien, bakitzean amaten duen Ui, txusia. Aurriko amari ordua ziren, gaur da, zorionean, jaiorik zegoen. Ama, otik enindarrez, zentzua batu zegoen. Eta emakinak, aurra gabitze zuen. Klinikan, txintasunik ahondi galtzen nagusi. Baina, bat batean, Ziriko jaunak, komazko eskuzorroak erantzi jarri, gabe, telefonoak zeitu zuen. Medikoak eskuartean hartu zuen. Eta da noso horten etxe, esan? Segurantzaren zerbitzorekin mitzaz ez zara, etxe jauna, kasu arrisko handiko bat dadukagu etxe pobre batean, eta errondako medikoa ez ez da atrebitzen. Zu beste mediko horkitu, joan ez zara, <coughs> sorban gaitza bukatu dut orain txer eta nervioak dantzan ira duzkat, nio bai, joan eginen naiz. Emaginari, emaizkio zu zehaztuko muztiak, arropaz mutatzen daizen bitartean. Mertxe, bai, aurrik ez du eduki, ez? Eta seme bat eduki nahi dut. Alegin guztiak egin ditugu damasok. Utiko bat hartuko dugu zemetzat. Zure desioa bali bada, ongin duditzen zaik. Iztilu garantak edukiko ditugu dinudekin eta mede moazelekin, baina zure desioa bali bada, ongin duditzen zaik. Ongi. Ni banoa. Gaurko bestara ez dakizea arropa eraman. Zer ditzen zaizu zuri damaso, soñeo, soñeko ferdearekin ongi egonen almaiz? Nahi duzu noche, ongi zaude beti, baina guzta zulotan, oso nekaturikoa inago. Beti bezala, azaleko olore gura, eta zertarako esplika. Zertarako esan nola hartuko zuten mutikoa bere odoleko zela. Eta gainerako guztia, Madalen linaresi hartu zorra nola baita pegatu pagatu behar zuela, ere odoleko alaba, jaiotzen ikusi etzuena, hiltzen behintzat ikusi zuela. Damasoaren zat, bere hilobarekin batean, jaintua jaiotzen otxakoa gana gaukot aretan. Eta biara esperantzan, otxartua gara hori bihurtzeko promesan lokartu egintzen. suen harinago bihurtu zen. pero nela, pero eh, nela, atea, neu nau! Pero bere zenarra Ay, ay, honela erran zuen, ay, ay, ay, ay, ay, ene, ene ay, ene Giuseppe ay, ara non, nire zenarra bueltatu den dagoen ezkero, kupela horretan zarra di. Eta irekitzen ahatuaren batzaiok ni. Harineketan, sartu ze, zkutatu ze, Giuseppe Kupelea. Eta senarra, etxera sartu zen. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Peronella, Peronella, berri on bate ematea itzulion naun etxera. Izan ere, gure kupera zaharra, saldu baitina. Eta harin truke, bost flori gurre emanen denaute. Ah, gure kupera zaharra, saldu! eta bost bakarrik zazpitan sartu dira ukatunik gizon hon bati. Eh, kupela barrenean sartuta zego korain bera, zendoa eh, eta ongi egin ote dagoen egiten. Ator, ator, hemen agoen ezkero, eta gure negozioak atrata ditzan. Zenarra hau entzuten biziki postu zen, Kupera piti, jalgize. Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi. Ogiegia egitzen zaita, Kupera. Baina aindago zikidez ineros baita zakeda zuen. oh, <laughs> ez pedi horregatik entratu agal, ene zenarrak erbituko baitu osorik. Oh, boi, boi, boi, boi, boi, boi, boi, boi. Eta upela barrenean esatu zen gizona. Eta garbitzen hasi zen. Eta peronelak, bere zenarrak zer egiten zuen jakin nahi balu da, upelaren ahotik sartu zuen burua. Eta besoak. Eta soina ere sartu zuen. Hori garbi ezak eta ura. Eta beste hau. Eta beha ezak hor ere pizka bat geratzen dela. Eta peronela horrela zegoela. Giuseppe bere gutizia ez zuen guztiz bete senaka etzenean. Nai bezala beteko ez zuela oharturik, ahal bezala betetzea erabaki zuen eta andra koraturik. Honek upelaren ahoa estartzen zuen bitartean, burura eraman zuen bere mutil naia. oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh eta kupelaren garbik eta bukatu zenean bertan Uuuu! Bukatu zuten Elkarren gantik eh, apartatu zire eh, peronela burua atera zuen kupelaren ahotik Eta senarra kupelatik tiki dut zen, oh, oh, oh, Dirán que esto no es poesía, pero yo les diré que la poesía es un martirio. Si por decir una verdad han de matarme las hijas, han de violarme la mujer, han de derribar la casa donde vivo. Si por decir una verdad han de cortarme la mano con que escribo, la lengua con que canto. Si por decir una verdad han de borrar mi nombre de las páginas áureas de la literatura vasca, en ningún momento, en ninguna forma, en ningún lugar podré caer. Arantzazu mila bederatzireu eta irurogeik amarr urtea Bi emakume gaztek jaieguna aprobetsatu dute urbia mendira joateko. Bidean berbetan doaz. Beren gauzetaz diar dute. Etxeko kontuak, beren bigoteak, emakumeetako batek melik dio. Mira, Mari Carmen, nuestros maridos no son normales no van a chiquitear ni a San Mamés, como los demás hombres. Son diferentes. Mari Carmen areto egin da oporu bat. Baina, bai, meriri ez zaio arazunik falta. Pentsatu. Emakume biek solasean jarraitu dute bidea. Menditi bueltan, arantzazura iritsita, beren gizonek han segitzen zuten gauza garrantzitsuak eztabaidatzen. Gara batu da, ados. Bai, Juan ez, guekotze. Jerezti izan zen batalioan. Testua, Alfonso Irigoyenen arabera. Gaz de Otero, kubatik ostera bat egin ondoan, emazte eta guzti etorri zen, eta geroago, egizaz ere eskontzitezen etxean aleginek egiten ari baitziren, San Antongo Don Claudio erretore famatuak eskondu zituen. Aristik ondo zekien horren berri, gora behera horietan parte hartu baitzuen. Eskondu ahal izateko, emazteak bataioa hartu zuen lehenik eta bere lehen gozenara kristaua zela justifikatu behar izan zuen. Aresti aitaritzi izan zen bataioa. Elizaz eskondu baino lehen haren etxean bizi behar izan zuten biak. Mila bederatzireun eta laugarren urtea zen. Geroago, urte berean, Blas eta Jolanda Gabriel Arestik izan zuen alaba handere bihotzen aitabitzi eta amabitzi izan ziren. Itzuli dira edaiak, berezko gauzak betik dira. Horria eskogatotara, edurrak eduretara itzuli dira edaiak. Ertzia ez dana itzuli egiten da, eten bako da izaldi aldekeen buru gai Itzuli dira edaiak. Ikusten zer den guztia itzultzen da. Bilutzik eguzketara sortu diko dana, agorre zinezko itur Azmoren batena izan ez danaren muskinek eda. Itzuli dira edaiak. Neurri gora garria, eten bako lege bakarra. Urtea apaldi bat da beti ireko abestia. Dan itzultzen da, zarantzarik ez izan. Dan ada itzultzen, itzultzen da bizitza, itzultzen da eriotza. Suskraiak lurrean daukan dana itzuli egiten da alako batean. Itzuli egin dira edaiak. Eta kolkora, lego berberak itzultzen dira. Orain jurertuko duzu bizitzan, beti horrek esan nahi dauzko. Esan nahi dau itzultzea, neurria, itzasoaren abestiak aitzetan. Olatua badatzeratzen etorriko da ba, etortzea denetarikoa da. Izatasuna duan oro itzultzen da, eta bakarrik da galtzen gizonen inak inizurra dana, bere amarroak, asmakizunak, legeak. Itzuli dira elaiak, beraiekas itzultzen dira beti, euren txirio nahi zaizea astintzen dabe, eta heliotza euren itzuli-mitzuli askarraz arratzberan bizi hartzen da. Ez diratzen entzen ez dira gelditzen, neka ezinak duren uniak ezartarako nahi dabez, nahikoa da duren egoak azerutean izakiak. Azkenaren geraz, janbosko neurriaz, euren negadaren neurtik biziak eguntzen dabez, txilioka alaitasuna bizirik zentitzen atik. Mende joanetako berberak datorren urtekoak, gure albazuek ikusi zandakoak egazean, euren bekok ibanez, eta euren ganetan gure hilobak ikusiko da baita, batzik eta harin zuri dira elaiak, iztezen ez dira nahieko gitzakiak. Hilda noriko zizan da duzu. Bizitzaren aldarrikariak, baitari zintzoak, ustaro egon luzeatenak. Itzuli dira betikoak, elai ez dilkorrak. Izatezen dozko ebadun zemeak, ustatzearen eta matzoatzearen aldarrikariak, bezularri zerutlarrak. Ondo etorriak izan gure zerura, zuek, erikoak. Miguel Benechea, galegos. Defenderei a casa do meu pai contra os lobos, contra a sequía, contra a usura, contra a xustiza. Defenderei a casa do meu pai, perderei os gandos, os sordos, os piñeirais, perderei os intereses, as rentas, os dividendos, pero defenderei a casa do meu pai. Quitaránme as armas e coas maus e coas brazos defenderei a casa do meu pai. Deixaránme sen brazos, sen ombreiros e sen peitos, e coa alma defenderei a casa do meu pai. Morrerei, perderase a miña alma, perderase a miña prole, pero a casa do meu pai seguirá en pé. Maiomi txikia jaio direla konturatu naiz. Ez da piraka ibiltzeko garaia. Gatzak isten ditu zure zauriak. Miroren kuadratan bakearen utopia. Eta han, titanio ere dute, baska. Edertasuna gurutzitzatzeko. Errekatei gurubil pasatu zara, gurubil egin dira. Komutak leporaino bihortik izkizu, zoka metalezkoak ez duzu kumaren ninietara begiratu behar, eriotza espada. Eta alabalitz, namutu, azkarnak. Ikasitakoarekin bat egiteko giltza bakarra. Uste baino jantzia zuri dezakeen manuta. Engainoaren arrotz melodramatikoa. Ilaranaren aizkoraka da, josi dezakeen Hortu dusandu daino izan eta ez zure hiloaren, zure hilobiaren oinetan mailukiri txikia zailo direla konturatu nahi. Eta mailukia esan dudan tokian, mailu esan dut. Alex Oviedo. Bueno, un homenaje breve a un poeta al que nunca alcanzaremos. Siempre la inestable presencia de sentimientos pasajeros la cansina memoria, los rostros perdidos. Lávate ausente de tu canto ajeno, siempre tú, poesía. A Ramón Macuso. Emakumea leio yo eta kristala urtu da. Ez goizalbari aizeak nabainkatu baitu. Eta zehazkan, aurrak amaren zorban datu ikusi dira. Bestaldean bizitza du, eta oinak lokartzen dira. Ametxan, aintzina bat da bere isiltasunaren. Ibilbidea mugatzen da, teinatuko zerua bezala. Itxasoak, zuloak ditu. Ezuen gentukiak dira. Izkien zaborra, pentsamenduaren gilatxa da. Hori zuriak ezkatetan torrestatzen dira. Kaian ez dago poesiaik, hiri ustua. Kristo eta lenin abrizko herri hau ditutik. Bar, soberar dao edan nuen barrenkale barrenako tazernarik tazernarik eta apaldu gabe joan nintzen oera. Amets bat dukan nuen, Juanito kojoarenean legatz bat jaten nuela bilagonekin nadizkidantza honian, estimazio handian. Bi lagun ziren Kristo eta Lenin. Ea noiz demonio adizkidetzen diren Kristo eta Lenin. Ea noiz demonio deskomekatzen duten kapital alemana eta kapital amerikanoa, bai eta ogitik ere bizi baita kristaua, eta ez bakarrik aita santua eriz hitzetatik. Amen. Jakin nuke zenbat izan ziren kristoren urteak, marzen egunak, zenbat izanen diren gebararen orduak, zenbat bat perstu ez duten orain digurutzean urkatu. Zeitzik mundu honetan jarraikitzeko esan behar dugun hainbat gezur, egin behar dugun hainbeste bide gabe ea ba, nor diostan, non ikas dezakedan hori. Geure herrian aldez. Palmondoen ostoek, aizea margotzen dute, antipodetako urak kolore deigarri ez ditu. Honela, palmondoen azpian, neskatilea bilura garriak aukitu ditugu. Geurean aldiz, aizeak ez du kolorerik. Horregatik gobenek ez zituen gure neskatzak bere kuando tanpitatu. <clears throat> Maitasunaren izlari garbiena, amaren irribarre eta lastan xamurrean dago. Sentimentu hau munduko txoko eta zirrikitu guztietan, aldaera ezberdin ez bada ere, modu orokorrean azaltzen da. Bizitzaren emaile, gozamenaren igor, igorle, afektuaren erakusle, eskuzabaltasunaren zabaltasunaren ez begorena, perau ama. Ah, Geurean aldiz, amen xamurtasuna gogortua dago. Izan ere, enbeste sufritu dute urtetan zehar, zezin baitute jala negarrik egin. Egoaldeko eguzki beroek, lur jorriak jantzi, eta gaitz bortitzez guzti egiten dira. Honela, zoi malatxaren fruituak oparotasunez biztaratzen dira ororentzat. Lur horietan, uda izaten da lanpetuena, eta giroaren beruari langaren gogorra ditu behar. Geurean aldiz, odol asko isurira etengabe. Horregatik, odolkiak neguan egiten dira. Neguaren iziltasun, lokarti eta minberatuan. Gabriela Restik bere aitaren etxera defendatu zuen eta bere amarena poesiaren, antzerkiaren, eleberrien eta ipuinen bitartez. Zekien modurik oberenean defendatu zuen, hitz idatziaren bitartez. Bezatzen krimen, pentsatzea krimena zen garai batean, arestik sentitzen zuen ura idatzi zuen. Ez zuen irainik egin, ez zuen inor du, ezen zen alferrik egon bere burua du begira. Sentitzen zuen ura besterik ez baitzuen idatzi. Lur zahar honen ganako maitasuna. Eta hori bere modura egin zuen Euskaraz. Ez askoren belarrietan ingarria eta bazekiten askoren belarrietan lotzamarria gertatzen zen hartan. Lekukoa jaso, tankeratu, nimatu, eta igorri zuen guk ez ahazteko. Frente al espejo, con Gabriel Es un poema dedicado a Gabriel Aresti. del libro Material de Construcción. Todavía me afecto, sin embargo, cada mañana, cada día hacía Gabriel Aresti, como yo, y podía, como yo puedo, sostenido solo por un sueño pequeño. Todavía me afecto, sin embargo, por la mañana. Cada día salgo en busca de algo hacia algún dueño a la prisa, uno entre tantos, animado solo un sueño este pequeño. Cada día, salir de casa con la cara limpia y arrastrar la cartera en los andenes y pensar que a pesar de todo el mundo, los aviones, los trenes, las carteras pesadas y las leyes de los hombres no podrán con el sueño diminuto que sostiene tus pasos, aunque sepas que verá mañana, que chocarán los trenes tierra, no habrá paz ni Te Enjabonas la cara lentamente, y lentamente recorre a navaja tus mejillas y se desliza por tu cuello suavemente, mientras recitas a la piel la este, esta mañana, sostenida solo por un sueño pequeño. Nire aitaren etxea mundu alizatu. en chapela Hirendik abotatu, zertson, forden, kasketa, lehen baireen hartu. Neskatu gazten gonak, hirendik abotatu, koboien lebiztakak, lehen baireen hartu. Idia zabal gazta, hirendik abotatu, McDonaldko Big Mac bat, lehen baireen hartu. Eriosako ardoa, hirendik abotatu, Coca-coka mundiana bai lehen bai lehen hartu. eta Xirulak fierendika botatu. gitara elektrika lehen bai lehen hartu. Lizardiren kantuak fierendika botatu. Sir Michael Jacksonenak lehen bai lehen hartu. Ure bizkuntza beharak fierendika botatu. Like civil jet people, speak American YouTube From Russian Vladivostok until to Tuamutu, disson Berlin Berlinac, behar ditugu sortu. Irabiltzaren etxea, Amerikan Euskaldun guztiek jakin bezate, mendi goretako aitzak eta arrokak entera bitez, itxas zabaleko tormentatuek erantzun bezate inori ere ezaiola guri baino gutiago gelditu. Guk guztia eman baiken nuen eta ezpaitzaigu ezer gelditu, bizitze triste bat baizik. Ema zurtia jorintzen lurraren erdira, pobreen esperantzak benetan zer dira. Amo urrikariak erran, esperantza guztiak hil zirela gerra. Baina zoreztu dana ez dut neure etorkizun aldituta painduko. Ni euskal herria herri nekatua, ez dakidan azain denen nebe katua. Baina zore ez dudana ez dut ordainduko, neure etorkizun painduko. Baina zore ez du da, ez dut torda induko, neure etorek izunak